Good morning. Dobré ráno. Yes, we are continuing. Ano, pokračujeme. So look at this one. Podívejme se na tohle. How did Jesus model life? Jakým způsobem byl Ježíš vzorem pro náš život? Je to něco, co mi velmi pomohlo. Již mnohokrát jsem se v minulosti musel vrátit k tomu, abych se podíval na to, jakým způsobem nám Ježíš ukázal, jak máme žít. Na mnoho otázek, které lidé položí, Nemusíme mít odpověď nebo vysvětlení, které my nebo oni chtějí. Ale poslouchejte. Když se zaměříme na Ježíše, ta bouře v našem srdci se utiší nós vamos ter o tormento do nosso coração acalmado. Então, Položte si následující otázky. Jak se s tím Ježíš vypořádal? Jak pracoval tady s tímto? Jak se choval v takovémto konfliktu? Co udělal v této nebo v jiné situaci? Ježíš stanovil určitý standard a ten je základem všeho. A pokud si neosvojíme právě tento standard a nic jiného, nebudeme kráčet správným směrem. Včera jsme dělali naše živé vysílání a padla tam otázka. Jednalo se o matku, které dítě zemřelo na těžkou nemoc. Mateus odpověděl na tu otázku. A já jsem přispěl něčím, čím jsem to chtěl uzavřít. Přemýšlejte o tom. Řekl jsem, že se nacházíme velmi daleko od standardu křesťanského života all of us, the church in average, is my všichni, církev obecně, jsme daleko od místa, kde bychom měli být. Bolesti hlavy nepřemáháme vírou, ale nějakou tabletkou, kterou si rychle dáme do pusy. Nikdy jsme se ani nenaučili chodit vírou a v nadpřirozených věcech. even the greatest church that is alive today and walking in the supernatural is still so far from the normal Christian life. I ta největší církev, která je živá a chodí v nadpřirozených věcech, je velmi daleko od normálního křesťanského života. Normální křesťanský život je, že stín uzdravuje nemocné. Normální křesťanský život je, že my všichni činíme větší věci, než činil Ježíš. Přemýšlejte přemýšlíte o tom. Jakmile pochopíme, že jsme velmi vzdáleni tomu, co je normální, Pomůže nám to pochopit, že se nacházíme na cestě e zpět k normálu. Pokud budeme považovat za normální to, co žijeme dnes, pak v té cestě nebudeme pokračovat. Budeme si nalhávat, že žijeme tak, jak máme žít a přitom máme stále milion otázek. Není pro mě těžké říct, standard je někde tady a my žijeme hluboko pod ním. Ale jdu po cestě, abych se k němu zpátky vrátil. Věřím tomu, že je to mnohem zdravější přístup, než se něco nalhávat a popírat nevěru v našem srdci. Je to velmi jednoduché. si klademe stejnou otázku, jak mi Ježíš ukázal, abych postupoval. Jak se vypořádal s tím, když byl něčeho nedostatek? Důvěřoval otci a rozmnožoval věci. Or he simply trusted the Father and gave on the same command he heard from the Father to Peter and he had a big fish, big fish of big net of fish. A nebo důvěřoval otci, přikázal Petrovi, aby zajel na hlubinu a ten se vrátil s velkým úlovkem. You see, as you carefully look at how Jesus modeled life, you will see how he handled every crisis. Když budete pečlivě studovat Ježíšův vzor, uvidíte, jak se vypořádal s jakoukoliv krizí. Now, here's what you have to do. Musíte učinit toto. You have to say in your heart, anything else is unacceptable. Ve svém srdci si musíte říct, cokoliv jiného je nepřijatelné. That's not what Jesus modeled. Toto Ježíš nechce. Now, instead of becoming frustrated because you're not where Jesus Namísto frustrace z toho, že nejednáte podle Ježíšova vzoru, se nechte tímto vzorem inspirovat. Když já osobně zjistím, že jsem daleko od toho, kde bych měl být, inspiruje mě to. Například jsem měl vždy rád kazatele, kteří spochybňovali to, čemu věřím what I believe and they fight me <laughs> instead of letting themselves be challenged. Je legrační, že jsou kazatele, kteří se cítí být ohroženi tím, čemu věřím a bojují s tím namísto toho, aby to pro ně bylo výzvou. You know, I remember I was deliberately looking for preachers who would challenge me and who would preach stuff I absolutely do not agree with. Vzpomínám si, že jsem záměrně vyhledával kazatele, kteří kázali něco, s čím absolutně nesouhlasím. Why did I do that? A proč jsem to dělal? Because I love to be challenged in my mind and I constantly want to question what I believe Does it have any basis. Protože jsem rád, když někdo spochybňuje to, čemu věřím. Já se tímto způsobem pak mohu ujistit, že to, čemu věřím, má pevný základ. Many times I carefully and I carefully and sorry, I cannot agree with Často takového jedince pozorně poslouchám, pak pilně studuji a nakonec mu musím říct, omlouvám se, ale nesouhlasím s tebou. Jindy zase pilně studuji a nakonec musím říct, můj Bože, musím se změnit. Udělejte to. Podívejte se na Ježíše, jakým byl vzorem pro život, jak jednal v každé situaci a pak dělejte to tež. Zítra budeme pokračovat. Já si to užívám. Co ty, Danieli? Samozřejmě. Naschle zítra.